أعزف وتر الفرايد والجزالي وانسج أبيات رفيع مستواها يوم شبكة وفا صار القلب سالي بنتي اللي زايد بقلبي غلاها أعزف وترى الفرايد أعزف وترى الفرايد والجزالي أعزف شبكة وفا صار القلب سالي يوم شبكة وفا صار القلب سالي بنتي اللي زايد بقلبي غلاها نادره بالحسن ووصف الجمال يسحر عيون البشر دايم حلاها بنتي وفا قدرها في الناس عالي سنه الله بالخجل وبالكسال يوم شبكتها وهي اخت الرجالي يوم شبكتها وهي اخت الرجالي والوفاء اللي رعاها واحتواها وهذا ابو عادل بن قروم الرجال القرني للفزعات ما تبطي خطاها وهذا عادل شامخ مثل الجبال وهذا عادل شامخ مثل الجبال يوم شفكتان يباركها هناها لا وليد الشهم شيل الثقال ذا وليد شهم شيل الثقال له صفات ما حد يبلغ مداها وهذا عبد الرحمن ما يهاب من المحالي وهذا عبد الرحمن ما يهاب من المحالي راعي اخلاق وقد فاح لها والنعم باخوانها اصحاب المعالي ضفتهم اليوم شاركنا معاها يا هنا علي ببلغ المنالي في وفا مسك الختام والوصية في وفا مسك الختام يا بن سالم دايما حقق مناها هي أمانة عندك يا نسل الكرام صونها وصيلها لها كل ما ابتغاها هي أمانة عندك يا نسل الكرام صونها وعطي لها كل ما ابتغاها اعتفوا وفا صار القلب سالي يوم شفقة وفا صار القلب سالي بنت اللي زايد بقلبي غلاها نادره بالحسن وصف الجمال يسحر عيون البشر دايم حلاها بنتي وفا قدرها في الناس عالي زانها الله خجل وبريئه يوم شبكتها وهي اخت الرجال يوم شبكتها وهي اخت الرجال اسال الله ان يحقق به مناها انت اللي قلبها صافي زلالي انت اللي قلبها صافي زلالي وفا والابيات ما تمدح سواها وام عادل قلبها قلب المثالي والوفاء اللي الرجال قليل الفزعات ما تبطي الطه وهذا عادل شامخ مثل الجبال وهذا عادل شامخ مثل الجبال يوم شبكته يباركها هناها ذا وليد الشهم شيل الثقال ذا وليد الشهم شيل الثقال له صفات ما حد يبلغ مداها وهذا عبد الرحمن ما يهاب من المحالي وهذا عبد الرحمن ما يهاب من المحالي راعي اخلاق وقد فاح في وفى مسك الختامي والوصية في وفى مسك الختامي يا بن سالم دايما حقك مناها آه. يا مانع عندك يا نسلك الغامي صونها وطيلها كل مبلغها